бұл искусство факультетінде ағай да екі ағай болса екеуінің бірі ағай бұл шығармашылық әңгіме кітептерді жазғанда бұл мүмкіншілік бар да жаза алады кейбірлер шығармашылық нота жазып мындай көркем жазу жоқ болса мүмкіншілігі жоқ болса бұл ағайда көркем жазу жағы бар атам туралы айтсам сөз бүтпөйт бүгүнкү күн узарып кетиш керек <laughs> же эки үч күн мындай аябай атам жөнүндө эмне дей алам аябай мен сыймыктанам мен Құдайға, миң мертебе шүгүрмүн ушундай атам ата бар мен бактылуу адаммын чындыгында атам бардық жағынан бар да үйде деп ушу эстеп кетем да жалгыз кыз болгонум үчүн акем укем менен ойнойт анан келип ыйлап калдым ата мен ким менен ойнойм десем бас экөөбүз ойнойбуз деп мончокторду тизет элек экөөбүзчү <laughs> андай нерселерди кесиптештер билбейт бирок кичинекейимен мага биз атам экөөбүз жакынбыз ден соолук жана ден соолук каалайм атам баардык нерсеси бар жанында сүйгөн жары бар балдары қыздары нөйрелері бар ушу атам ден соолугу чың болсо мага ошол эле